Bienvenue sur la chaîne de vidéo Raranga. Le mot Raranga nous vient des langues polynésiennes. Il signifie que tout est comme tressé. Les hommes entre eux avec la nature, les arbres entre eux comme l'a montré une récente étude au Canada. Tout est connecté. La preuve, vous aussi, en regardant cette vidéo. C'est donc ici que je publierai les vidéos de mon tour du monde interculturel que je réalise en 2016 et 2017 d'une ferme organique sur l'île de Pâques au grand froid d'Alaska, des techniques ancestrales mayas du Mexique aux savanes tanzaniennes en passant par les steppes de Mongolie, vous verrez comment les peuples de ce monde cultivent la terre et gèrent leur environnement dont ils dépendent pour survivre. Et quels sont les défis du monde d'aujourd'hui qui changent bien vite à l'échelle de notre planète. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune publication et surtout allez jeter un coup d'œil à mon site internet pour voir ce qui est déjà paru. Allez, bon voyage avec Rahanga.